Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους μας. Θα σας διαβάσω Παύλο Νερούντα, την οδή στον άνθρωπο. Θα ιστορίσω μυστικά ποιος είμαι εγώ, έτσι με φωνή δυνατή θα μου πεις κι εσύ ποιος είσαι, πόσα κερδίζεις, σε ποιο εργαστήρι δουλεύεις, σε ποιο μεταλλείο, σε ποιο φαρμακείο. Έχω μία τρομακτική υποχρέωση που είναι το να μαθαίνω, να τα μαθαίνω όλα, μέρα και νύχτα, να μαθαίνω πώς σε λένε. Αυτό είναι το επάγγελμά μου. Το να γνωρίσω μια ζωή δεν είναι αρκετό, ούτε το να γνωρίσω όλες τις ζωές είναι απαραίτητο. Θα δεις πρέπει να ξεγδάρεις, να ξύσεις κατά βάθος και όπως σε ένα ύφασμα κρύψανε με το χρώμα την ύφανση του πανιού, έτσι εγώ σβήνω τα χρώματα και ψάχνω ως ναύρο το βαθύτερο ύφασμα. Έτσι βρίσκω ακόμα την ενότητα των ανθρώπων και στο ψωμί ψάχνω πέρα από το σχήμα. Μ' αρέσει το ψωμί, το δαγκώνω και τότε βλέπω το στάρι, τα πρώιμα στάχια, το πράσινο σχήμα της άνοιξης, τις ρίζες, το νερό. Γι' αυτό πέρα από το ψωμί βλέπω τη γη, το νερό, τον άνθρωπο. Κι έτσι όλα τα δοκιμάζω, ψάχνοντας μέσα σ' όλα. Περπατάω, κολυμπάω, πλέω όσο να σε βρω, και τότε σε ρωτάω πώς σε λένε οδό και αριθμό για να λαβαίνεις τα γράμματά μου για να σου πω ποιος είμαι και πόσα κερδίζω που ζω και πώς ήταν ο πατέρας μου να κοίτα τι απλός που είμαι τι απλός που είσαι δεν πρόκειται για τίποτα πολύπλοκο εγώ δουλεύω μαζί σου, εσύ ζεις, πας και έρχεσαι από τη μια μεριά στην άλλη. Είναι πολύ απλό. Είσαι η ζωή. Είσαι τόσο διάφανος σαν το νερό. Έτσι είμαι κι εγώ. Αυτή είναι η υποχρέωσή μου, να είμαι διάφανος. Κάθε μέρα μορφώνομαι, κάθε μέρα χτενίζομαι, σκεφτόμενος όπως σκέφτεσαι και περπατάω όπως περπατάς κι εσύ. Έχω στην αγκαλιά μου την αγάπη μου, όπως κι εσύ την αραβωνιαστικιά σου. Και τότε, όταν αυτό έχει αποδειχτεί, όταν είμαστε ίσοι, γράφω Γράφω με τη ζωή σου και με τη δική μου, με την αγάπη σου και τις δικές μου, με όλες τις οδύνες σου και τότε είμαστε κιόλα αλλιώτικοι, γιατί με το χέρι μου στον ώμο σου, σαν παλιοί φίλοι, σου λέω στα αυτή. Μην υποφέρεις. Έρχεται πια η μέρα. Έλα, έλα μαζί μου. Έλα με όλους αυτούς που μοιάζουν με σένα. Οι πιο απλοί, Έλα, μην υποφέρεις, έλα μαζί μου, γιατί αν και δεν το ξέρεις, εγώ αυτό εδώ το ξέρω. Ξέρω μέχρι που πηγαίνουμε και μία είναι η λέξη. Μην υποφέρεις, γιατί θα κερδίσουμε, θα κερδίσουμε εμείς, οι πιο απλή, θα κερδίσουμε. Ακόμα κι αν εσύ δεν το πιστεύεις, θα νικήσουμε.